Die Schnabelsfamilie hat nun nachhaltigen Zuwachs bekommen. Die neuen Naturkautschukenten bestehen aus einem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff. Der Rohstoff wird aus nachhaltig angebauten Kautschukbäumen gewonnen und zum Rohmaterial weiterverarbeitet. Die Enten sind etwas weicher als herkömmliche Schnabelsexemplare und haben einen geschlossenen Boden. Sie sind in fünf Grundfarben – Blau, Grün, Natur, Rot und Gelb erhältlich. Diese neue Entengeneration überzeugt mit ihrer besonderen Haptik, langlebiger Freude, aber auch als verantwortungsbewusster, biologisch abbaubarer Werbeartikel, der die Umwelt schont. Wer jetzt nicht nur einen nachhaltig guten Eindruck machen möchte, sondern auch ressourcenschonend werben will, sollte sich diese Neuheit nicht entgehen lassen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Schnabels und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.